Toblerone ahí murah-murah kalau menentukan tinggi tower kecuali rumahnya di atas dan banyak kemungkinan angin bagaimana menentukan bagaimana merawatnya Bye. lima puluh miliar 5000 watt aja jump up.